大家好，欢迎来到德国生活全方位。有了德国生活全方位的陪伴，生活变得更美好。Have a nice life。这一期的视频，夏夏要继续和大家分享德国人最新最火的被动收入方式。虽然这些是德国的被动收入啊，但说不定你也可以从中获得开源增收的新灵感哦。 在这里，夏夏先为大家明确被动收入的概念，以便大家更好理解之后介绍的被动收入的形式和理念。被动收入是一种只用付出一定努力进行维护就能定期获得的收入，重点是在付出啊一定的努力进行维护，还有定期收入这两点哦。这里和我们平常说的副业要做区分。 如果还想了解德国最火副业赚钱的方式，大家可以点进我们的主页，或者直接点击上方链接观观看。首先，被动收入不是有些人说的躺赚，它是需要在一开始就做好前期准备工作的。完成了前期的准备，盈利就开始慢慢向你滚来，你不需要付出特别多的努力，只需要做一些维持经营和维护工作即可。 被动收入的现金是能够自行运行的，并且定期产生的。第一个就是房屋租金，你可以将空置房间或者多余的房产长期出租，或者短期作为度假公寓出租。当包租婆和包租公就能带来稳定并且长远的现金流哦。 第二个就是存款利息或者股票、债券等理财产品的分红、利息等等。像投资理财产品是需要一定的专业知识的，投入资金相对较高，请大家寻找合适、靠谱的理财顾问哦。你是不是觉得上面说的这两种都是老生常谈呢？没关系，接下来夏夏要为大家分享新型的热门被动收入方式了，干货很多，请大家拿小本本记下来或者收藏视频哦。 第一个最新最热被动收入就是成为视频博主。视频博主们的主要收入是通过视频平台得到创作收益或者广告收益。博主们发布视频后，视频会不断为博主们带来流量，这就是一劳永逸的事情。博主们还有一个隐形的收益，叫做联盟行销，这也是我们马上要介绍的第二个超级火爆的新型被动收入形式。联盟行销是什么呢？ 具体的过程呢，就是网红、视频博主、博客博主已经拥有自己的展示平台和粉丝流量了。他们只需将某种商品的网址链接发布在自己的平台上，一旦有粉丝通过链接点击进入了商品网站，并购买了商品，博主们就可以获得商家返还的佣金提成了。我们现在看到的呢，是国外的那种健身博主，然后我们在这个他的这个描述栏中往下看。 然后看到就有一些网页那这一块的这个 sponsorships collaborations 这一块就是它的那个联盟行销的网站的网页了。那这个是美妆的博主，然后我们再也看他的描述栏，我们把它往下拉，然后它这里也是有不同的这个网站链接的。然后我们看这个 products used for 的 eye look，这个也是它联盟行销的这个网站的链接。 联盟行销的参与方主要有商家、推广人和终端消费者。商家提供商品，网红、视频博主、博客博主，他们是推广人，为商家推广产品。那点击链接购买商品的这些粉丝就是终端的消费者。联盟行销的方式给商家带来的利益就是，他们通过网红啊、名人啊，将商品精确推广到他们的目标客户。比起在公众媒体上投入大量的广告，这种方式可以节省运营开支。 联盟行销也给这些推广人带来了被动的收入。那博主们只需去那个联盟行销的网站注册一下，然后将链接抛在自己的平台上即可。联盟行销也为终端的消费者展示了他们平常关注不到的物美价廉并且切合需求的商品。在这里，夏夏给大家介绍几个平台，有英语的平台，那它有 s h e l l a s a l e LinkShare，还有 CJ Affiliate、By c o n v e r s a n t ClickBank。 和亚马逊联盟行销，这都是比较著名的。那德语的呢，有这个 superclicks 点第一，affiliate 点 net。联盟行销在中国大陆呢，已经脱离了联盟行销最初的方式，有了进一步的提升。前几年更多是通过微信群，那现如今我们看到的，例如有淘宝联盟。 手机 APP、小程序、公众号内容推送，抖音短视频主播带货，将商品广告的链接呢送到了终端消费者的眼前。那相比国内啊，国外的联盟行销的渠道就有，例如 email 的电子邮件、博客、短视频博客、搜索引擎广告推送，主要是以这些方式为主。那到现在呢，也开始慢慢出现了手机 APP、小程序和抖音的直播带货了。 抖音呢，在国外叫做 TikTok。那现在呢，其实已经有很多国外的这个品牌已经开始和抖音的这个国际版 TikTok 合作了。那我们现在也可以看到，国际上我们的外国友人他们能做一些什么样的产品推广？怎样选对联盟行销的网站呢？那重点在于选择一个适合自己的利基市场，英文叫做 niche market。 大家知道，联盟行销的门槛很低，你身边的竞争对手非常多，一定要挑选一个你非常熟悉，并且和其他的竞争对手形成差异化的商品，集中力量进入该市场并成为领先者。这个就是利基市场。所以在刚刚夏夏推荐的那些平台中，大家要选择一个商品质量优、商品数量大的联盟行销平台来入手哦，这样你才可以从中挑选出专属于你的利基市场。 第三种被动收入呢，叫做 drop shipping，中文叫直运。大家可以将它理解成为是一种跨境电商的形式。它和普通的跨境电商最大的区别就是，卖家是不需要做库存的。当有客户在你的店铺下单了之后，你将客户订单的转运细节，还有。 各个方面的细节交给第三方的供应商，供应商呢就将货物直接发给客户了。所以整个订单完成的过程中，你作为卖家都没有实际看到或者操作产品，这也可以理解成为国内所称的一件代发代销。那比起传统电商辛苦的工作，直运可谓妥妥的被动收入了。它的优势有啊，不需要投大量资金到库存中，用这个模式做线上生意几乎没什么成本。在传统商业模式中，囤库存往往占用了大部分资金。那你用直运的话呢，也不需要打包和运输，不用处理退换货。 那如何上手呢？现在最为流行的呢，就是使用 Shopify 网站和它旗下的叫 o v e r l o 再搭配 AliExpress，就是阿里旗下的全球速卖通。那具体步步骤是如下：第一步呢，我们和联盟行销一样，要找到专属自己的利基市场和产品。第二步呢，在 Shopify 上面建立站点，也就是开店。第三步。 到阿里 Express，阿里旗下的全球速卖通去筛选优质合格的供应商和产品。第四步，利用 Oberlo 把选中的产品一键导入到你的 Shopify 站点中。第五步，你要不断优化 Shopify 店铺，进行搜索引擎优化，就是 SEO，用各种社交媒体引流。那第六步，客户在你的店铺下单了之后，你就从阿里 Express 全球速卖通的这个供应商那拿货。第七步呢，客户收到货付钱，然后你呢就收钱，这就完成了。 简不简单？心不心动？除了这种 Shopify 加 o b l o 加上 AliExpress 全球速卖通的这种模式，还有一种一站式超级方便省力的模式，那就是亚马逊的 FBA，全称呢叫做 Fulfillment by Amazon，即由亚马逊仓库提供的代发货业务。 这个模式的逻辑很简单，就是卖家将商品提前备货到亚马逊在全球搭建的仓库中。当卖家得到客户的订单以后，亚马逊替卖家进行包装、贴标、发货、客服与退货处理的一条龙式的物流服务。 不过，亚马逊 FBA 仓库不会为卖家提供头程发货的清关服务，卖家可以选择和仓库当地的速递公司合作来完成清关。我们在这里打开这个亚马逊 FBA 的这个网页，它中文显示是叫亚马逊全球开店，因为是中文的啊，而且描述的非常详细，大家就可以点进去自行查看了。夏夏就不在这啰嗦了。所以说，这些被动收入看起来真的很诱人，但是在这里，夏夏要给大家一些温馨小提示。 第一，一定要找合格的联盟行销网站，谨防上当受骗哦。第二，请小心甄选直运方式的供货商，要区分合法供货商和伪装成供货商的中间商、倒爷们。第三，最最最最重要的，是，一旦你找到自己的赚钱方向，就要耐心专注在行业里生根，请戒骄戒躁，半途而废其实非常耗精力、时间和金钱的。 不过，夏夏还是鼓励大家看到机会就去做吧。不经过实践尝试，怎么知道会不成功呢？接下来，德国生活全方位还会持续为你展示德国的方方面面，分享各种生活实用妙招、生活好物、理财小技巧。别忘记关注、订阅、转发、分享我。如果你有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。 下期的《德国生活全方位》将带来热门互联网赚钱话题的最后一集，记得收看哦。